सबस्क्राईब करा ट्रॅव्हलकर प्रणो या चॅनलला आणि ही बेल नोटिफिकेशन दाबून ट्रॅव्हल आणि ट्रेकिंगचे व्हिडिओज सर्वात पहिले पहा नमस्कार मित्रांनो आता मी माणकेश्वर मंदिरला आहे आणि इथे एक मस्त लेकसुद्धा आहे त्याच्यात इतकं मस्त रिफ्लेक्शन दिसतं या मंदिराचं हे मंदिर साधारण रोहाला आहे आणि रोहा सिटीच्या जवळ आहे तुम्ही माणकेश्वर टेम्पल जर टाकलं गुगलवर तर डेफिनेटली या जागेवर डायरेक्ट येऊन पोचाल आणि खूप छान वातावरण आहे मंदिर आहे लेक आहे आजूबाजूला शेती आहे आणि खूप पक्षी दिसत आहेत इथे बघा याला काय म्हणतात रे lens ball lens ball lens बॉलची मजा बघा एक हे बघा डायरेक्ट चटका बसतोय ना लेन्स वरून पण फोटोग्राफी चालू आहे मित्राची खरंच खूप छान जागा आहे सुरुवातीला आधी मंदिर बंद होतं पण नंतर एका लोकलने मंदिर उघडून दिलं त्यामुळे छानसं दर्शनही झालं मांडकेश्वर हे बेसिकली शंकराचं मंदिर आहे आणि म्हणतात की खूप जुनं मंदिर आहे त्या लोकांना ॲक्च्युली माहिती नव्हतं कधीचं आहे ते पण नक्की या इथे जर रोहाला कधी जात असाल अलिबागला जात असाल एकदा वाया रोहा जा आणि इथे नक्की व्हिजिट करा खूप छान मंदिर आहे वास्तूच बघा किती मस्त आहे आणि लॉकडाऊनमध्ये तर शहरातच होतो आणि आता ऑफिस सुरू झालं त्यामुळे पूर्ण गर्दीतून जा ये असतेच आणि त्यामध्ये या शांत जागेत येण्याची मजा काही वेगळीच आहे खूप शांत आहे आणि मस्त पक्ष्यांचा आवाज किलबिलाट खूप छान वाटते त्यामुळे नक्की एकदा या इथे आणि आता आम्ही पुढे जातो आहे सो आय होप तुम्हाला माझा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा याच रोड ट्रिपमधले पुढचे व्हिडिओजही माझे नक्की बघा till then take care and bye bye